Y de manera sorprendente, el tráiler final de la nueva película de Dragon Ball Super se ha revelado. Y como ya es costumbre, es momento de darle el repaso respectivo, para enterarnos de todo lo que nos espera, en tan solo un mes. El tráiler inicia, con Goku saliendo de debajo de la tierra. Sin embargo las primeras explosiones no parecen ser causadas por el Saiyajin, pues lo que parece salir de la tierra sería lava. Lo que puede indicar que es a causa de la batalla contra Broly. Lo otro peculiar que notamos, es que cuando Goku se va elevando, lo vemos rodearse de un aura de color verde, como si en ese mismo instante Broly estuviera cargando un ataque energético desde arriba. Algo un tanto gracioso, si tomamos en cuenta la expresión de mirada seria de Goku. Siguiendo, tenemos las primeras imágenes animadas de Vegeta, en su fase de Super Saiyajin Dios, o Super Saiyajin Rojo. Algo que ya se esperaba, tras ver sus diseños oficiales para esta película. Por su parte Broly tiene una expresión, que nos puede indicar que en ese instante, él se va a convertir en Super Saiyajin la cual no es su fase final, pues aún le queda la fase de Saiyajin legendario. Lo que sigue son escenas complementarias, del primer tráiler que pudimos ver, hace ya varios meses. En estas nuevas imágenes, lo único que se puede resaltar es que Goku se quita su abrigo a full. Siendo curioso, pues en trailers anteriores, vimos como Broly ataca primero a Vegeta, mientras Goku aún tiene puesto su abrigo. Lo que posiblemente signifique, que Vegeta ha sido derrotado, o dejado fuera de combate por el momento. Continuando, tenemos más escenas complementarias, y una donde Goku en Super Saiyajin, enfrenta a Broly, pero este lo supera de manera sencilla. Lo que nos deja más en claro la fuerza de Broly, en comparación con el Super Saiyajin normal. Vegeta esta vez intenta probar suerte con su fase de Super Saiyajin rojo, que vimos al inicio del tráiler. Y aunque en teoría debería causarle un poco más de problemas a Broly. Vemos como esto no ocurre, y Vegeta es superado de la misma manera que ocurrió con su fase de Super Saiyajin normal. Curiosamente, esta nueva escena, es muy parecida a la anterior. ¿Qué clase de mensaje se nos quiere dar? Goku también intentaría usar la fase de Super Saiyajin rojo, y al igual que Vegeta no le iría tan bien, aunque creo que a Goku le está yendo un poco peor que al príncipe Saiyajin. Y comparando un poco esta escena, con la primera película de Broly, esta le pertenecería a Gohan, más que a su padre. Por supuesto, ninguno de los trailers está completo, si no tenemos a Freezer en uno de ellos el cual vemos en su forma dorada, más conocida como Golden Freezer. No obstante, lo curioso de lo que vemos, es que Freezer parece estar preparándose para enfrentar a alguien. Y bueno, no hay muchos que puedan hacerle frente además de Goku, y Vegeta. Y si especulamos un poco, es más probable que sea Vegeta, pues Goku estaría ocupado con Broly. Como escena siguiente, tenemos un poco de Shenlong, el cual ha sido llamado recordándoles que según la trama oficial que se conoce hasta ahora, los únicos que quieren pedir un deseo son Bulma, para poder ser joven otra vez, y Freezer, para quien sabe qué fechorías. Así que o bien, Bulma llama a Shenlong, lo hace Freezer, o terminan siendo unos terceros, como nos puede sugerir el tráiler. Por unos instantes, también vemos a Picoro y Bills y aunque también podrían realizar algo importante en la película, estos pocos segundos que los vemos, no dejan especular mucho acerca de ellos. Tal vez, una de las escenas más interesantes y resaltables de todo este tráiler. Es la posible batalla entre Broly y Luis. Y bueno, si me lo preguntan es realmente muy llamativa esta parte, no se los voy a negar. Pero siendo sincero, no vemos algo que nos confirme al 100% que se dará un uno a uno entre ellos. Y conociendo a Tony, que son los amos de alzar el hype. Y mucho más a base de sus trailers, adelantos, etc. Existe la posibilidad de que Whis no enfrente a Broly, y esto sea solo lo que nos quiere hacer creer el tráiler. Pero como siempre, no se olviden, de dejar su opinión al respecto sobre esta curiosa escena de Broly y Whis. Lo otro que tampoco podemos dejar pasar, es la extraña nueva técnica de Goku, la cual llena de aura divina sus manos, y lanza una especie de ataque de ki, que envuelve a Broly. No sabemos qué técnica es, ni qué efectos tiene en enemigos. Siendo tal vez, una de las nuevas sorpresas que Goku nos traerá para esta película. Aunque claro está, que no conseguirá derrotar a Broly, usándola. Como les mencioné antes, existían tres posibles desenlaces para el deseo de las esferas del dragón. El primero era Bulma, el segundo era Freezer, y el tercero era alguien más. Según estas escenas del tráiler, donde vemos a Chirai y Lemo, los personajes nuevos para la cinta. Podemos ver, como Lemo sostiene cuatro de las esferas del dragón, a no ser que las tenga todas. Entonces, si ellos solo tienen algunas, quiere decir que las demás, las tiene Bulma, o faltan recolectar aumentando así más las posibilidades de que ellos sean las que las encuentren, y pidan el deseo. Aunque no sabemos qué pedirán, siendo ellos aliados de Freezer. Pero dado que ellos se preocupan por Broly, puede ser que pidan algo a su favor. Goku continúa enfrentando a Broly, pero a diferencia de lo que vimos antes, esta vez, las cosas parecen estar yendo de forma mucho más a su favor terminando la escena con lo que parece ser un ataque de ki divino, que impacta en Broly. No tengo palabras para esto, y pueden ser varias cosas, como por ejemplo el ataque que vimos de Vegeta contra Topo, en el torneo del poder, hasta el Hakai de Goku, que apareció en el manga, o algo un tanto parecido. Así que dejo esto de lado por ahora. Broly sigue con sus ataques, y recordándonos un poco a lo que se nos mostró en su primera película, cuando Broly tenía mucho poder y no podía contenerlo, teniendo que liberarlo destruyendo casi todo a su alrededor. Aquí vemos algo muy parecido, siendo la diferencia que no estamos seguros si es a causa del poder excesivo del Saiyajin, o uno de sus ataques normales pudiendo decir, que se trataría de uno de sus ataques, más que por estar fuera de control. Sorprendentemente, Goku no estará solo al final de la batalla, y será ayudado por Vegeta. Algo un poco inusual, y mucho más si repasamos el tráiler, donde se lo ve pocas veces a Vegeta, en lo que serían los momentos finales de la película. Tal vez, y esperemos, Vegeta logre compartir la victoria con Kakaroto. Como penúltima escena tenemos una donde vemos a Broly cargar un potente ataque energético, mientras que desde el suelo lo ve Goku. Segundos después, a Goku y Vegeta realizar un ataque en conjunto a Broly. Queriéndonos decir el tráiler que algo así ocurriría, para el final de la cinta. Pero bueno, está más que claro que las escenas no son seguidas, y si bien todo puede acabar en un ataque en conjunto de Goku y Vegeta, no estamos seguros si es que Broly también hará lo mismo para atacarlos. Lo último del tráiler son escenas donde Broly libera todo su poder. Y como sabemos, su máximo poder, es cuando él no tiene su armadura, es decir que esto ocurrirá posiblemente al final de la película. Y si Goku y Vegeta pudieron con él en su fase de Super Saiyajin. Contra este nuevo poder podrán hacer algo. Puede ser que alguien los ayude, o algo que no podemos imaginar ocurra. Sea lo que pase, aún falta un mes para saberlo.